屁股啊！快点，快点啊！来啊！哦。哎呦，出来了！ <laughs> 嗯，怎么样？再来，再来！要不要？再尝一口，呗。 <laughs> 你为什么会是那种样子？再来一口，还要一口，来，要不要啊？哎，你就收了。手啊，手手拿开，手拿开呀，手拿开，手拿开，那个手手拿开，来。 不要，太酸。了。啊啊！嗯，来啊！啊， <laughs> 不要， <laughs> 再尝一口嘛啊，嗯。 <laughs>